Astăzi vreau să-ți improvizez despre a manifesta. Uh, sus e un loc de joacă unde copiii își manifestă bucuria, dar și tristețea, uh, într-un mod foarte, foarte natural și mi-aș dori, mi-am dat seama ca să-mi uh, manifest și eu bucuria la timp, dar și tristețea la timp. Apropo, cineva m-a întrebat odată, auzi, Silvina, dar tu cu atâtea cursuri de dezvoltare personală, sper că nu mai ești tristă. Ba da, sunt tristă și e normal să fiu în continuare și tristă, numai că nu sunt doar tristă. Uh, și vreau să-ți mai spun de un termen straight face, cu față inexpresivă. Mi-aș dori mult să ne manifestăm uh, bucuria și tristețea, să nu mai fim straight face, uh, nici pe stradă, nici în cuplu, nicăieri și Uh, acest lucru e foarte, foarte sănătos. Te aștept la un curs de improvizație, spune într-un mesaj privat dacă îți dorești, uh, o să te înscriu cu numele și o să te anunț uh, când, când îl voi începe. Este un curs în care poți să-ți exprimi tristețea, dar și bucuria la timp. Ce părere ai despre toate astea? Ceau!